142ခုရှောဝလတရက်နေ့ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်လီလာမှာကြာရောက်တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ရာဂျူအင်းနီမှာအားလုံးသောမွတ်စလင်နောင်များရဲ့အော်မှာအလောစကဘတ်တော်ကနေကောင်းချီးမင်္ဂလာများသာမတ်ကရုဏာတော်များငင်းချမ်းတာယာမှုများခံကြောင်းပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်အပ်ပါတယ်။ ဆုမွန်ဒူအာကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာမီတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့အယူကွဲပြားတဲ့ညီနောင်များရဲ့အပေါ်မှာလဲကောင်းချီးမင်္ဂလာများကြာရောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာမွတ်စလမန်တွေရဲ့ဝါဂျူအင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေဟာတလအလုံးအလောရှိမြတ်အတွက်နေ့မှာအစာငတ်ရေငတ်တွေခံပြီးတော့ တိတက်ရူစာဥပုပ်တွေစောင့်ထိန်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုပဲညမှာ အလောရှိမြတ်ရဲ့ကလာမူလာအလ္လာဟ်ရဲ့နှုတ်ခတ်တော်ကိုမိမိတို့ရဲ့နမတ်တွေထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ဝတ်ပြုမှုတွေထဲမှာအားလုံးဟာဆိုရင်ဖတ်ရွတ်တရစေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကြိုးပမ်းမှုတွေအားလုံးကို အလောရှိမြတ်အထူးပဲလက်ခံပေးသနာတော်မူပါစေထပ်လောင်းပြီးတော့ဒီနှစ်က ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ပဲစိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခနဲ့ကြုံရပါတယ် ဒီနေ့ရလမ်းမြရမ်ဇန်မှာကြုံတဲ့အပူရှိန်ဟာလဲတော်တော်ပဲပြင်းခဲ့ပါတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟာ COVID-19 ဒီယောဂါဇိုးကြောင့်အားလုံးဟာစိတ်ဒုက္ခတွေရောက်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာရိုဇာဥပုပ်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အလောရှိမြတ်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလိုအစာငတ်ရင်ငတ်တွေခံမှုပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာအလောက်ရှင်မြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဆဝပ်တွေအကျိုးတွေချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါစေလို့ဆုမွန်သူအကောင်တောင်းအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုအစ်နေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပျော်ရွှင်ရမယ့်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုရမကြီးဆလလောလဟ်ဆလမ်ကအမိန့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အွမ်မတ်အတွက်ပျော်ရွှင်ရမယ့်အစ်တွေဟာအထူးသဖြင့်နှစ်အစ်ရှိပါတယ်တအစ်ကတော့ ရူဇာတွေစောင့်ထိန်ပြီးတော့လမ်းမြရမဇန်ကုန်ပြီးတဲ့အခါမှာရှဝလတရက်နေ့မှာကြုံရတဲ့အီဒူလ်ဖီတရ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်အီဒ်ကတော့အီဒူလ်အဒဟာရဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအီဒ်နေ့တွေမှာအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေကိုအလ္လာဟ်ကိုပုံမူပြီးတော့မှဒရိယာတတစေပါတယ်။ဒီအီဒ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေအစ်နမတ်နရကာအတ်ကိုဝတ်ပြုရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအစ်နမတ်နရကာအတ်ဟာတခြားနေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုခြင်းရင်လဲ ဝတ်ပြုလို့မရပါဘူးဒီအစ်တင်မှာအလောရှမြတ်ကိုပုံမူပြီးတော့ဒရိယာတတစေခြင်းနဲ့သဘောနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုအစ်နမတ်ဝါဂျစ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစ်နမတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာအခါတိုင်းနမတ်တွေမှာတက်ဘီရီအပူ6ကြိမ်စူစရာမလိုခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအစ်နေမှာတော့အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအစ်နမတ်ထဲမှာတက်ဘီရ်အပူ6ကြိမ်စူပြီးတော့ အလောရှိမြတ်ရဲ့ကြီးကျယ်ကြောင်းကိုမြို့ဟာစေခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖစ်တရာလို့ခေါ်တဲ့ဒါနကြီးတွေပေးခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ရဲနွမ်းပါတဲ့တချို့သောညီနောင်များကိုတက်ကုံနိုင်တဲ့ညီနောင်များကဒီနေ့မှာစာနာပေးဖို့ကူညီပေးဖို့အတွက်လဲလမ်းညွန်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေအတွက်ပူပြီးတော့မှအမယ်အီဘာဒတ်တွေ ပိုလောက်ရတဲ့အနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကူညီဖေးမရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ သာသနာပညာရှင်တွေက အမိန့်ရှိထားပါတယ်။ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာလာမြရမ်ဇန်ရဲ့ရူဇာတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစွာစောင့်ထိန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတင်းတို့ဟာအလောရှိမြတ်ကိုကြီးကျယ်ကြောင်းမျိုးဟာပါအလှရဲ့ကြီးကျယ်ကြောင်းတွေအားလုံးဟာဆိုရင်ရွတ်ဆိုကြပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုအစ်တေ ကျုံစေခြင်းရဲ့အပေါ်မှာလမ်းမြတ်ရမဇန်ရဲ့ရိုးစားတွေစောင့်ထိန်စေခြင်းရဲ့အပေါ်မှာအလောရှိမြတ်ကိုကျေးဇူးတွေတင်ရှိနေပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီနေ့မှာအလောရှိမြတ်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အလောရှိမြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့အတူတူကမ္ဘာနဲ့အဝမှာအားလုံးခံစားနေရတဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြီးကိုဒီကပ်ဆိုးကြီးကို အမြန်ဆုံးဝေးကွာစေဖို့အတွက် မိမိတို့တဦးချင်းတော်၎င်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏနဲ့အညီသတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေတွေစုယုံပြီးတော့တော့၎င်းကျွန်တော်တို့တွေဒီအတွက်ဒူအာစုမွန်နေတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံဆုံးနေရတဲ့ဒီကဆိုးကြီးကို အရှင်မြတ်အမြန်ဆုံးဝေးအောင်ပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါစေလို့ဒူအာပြုပါတယ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘေးဗလာကိုအမြန်ဆုံးအရှင်မြတ်ဝေးကွာအောင်လုပ်ပေးသနာတော်မူပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေ စုမွန်တောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်ဒီကတ်ဆုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေရတဲ့သူတွေအစားအစာတွေခက်ခဲနေတဲ့သူများသူတို့တွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးအစာရည်စာတွေချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေလို့အိနီယာကနေပြီးတော့စုမွန်သူအကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းမြတ်ဝန်းမီဒီယာကနေပြီးတော့ဒီနှုတ်ခွန်းစကားများကိုဆက်တာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာမှုကို নিগম চৌ আবারে ও আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু